muda yang berhasil memuaskan diri dari cengkraman si raksasa bernama Buta Hijau atau raksasa hijau. Dimulai dari janda tua dimulai dari janda tua yang tidak mempunyai anak dan hidup sendirian. Dia menghampiri si bocah atau hijau tersebut untuk memberikan anak. Oh ya Dan hijau memberikan timun besar dan berjanji untuk anak pertamanya agar dikasih kepadanya untuk dimakan. Ketika si wanita tua tersebut pulang, dia menemukan sebuah bayi di dalam timun tas tersebut. Dia memberi nama Timun Mas dan lupa terhadap janjinya. Suatu ketika tim emas sudah remaja si putri ijoku mampir ke rumah si wanita tua tersebut wanita wanita tua tersebut menyuruh Siti Emas agar melarikan diri dari kejaran si buta hijau tersebut. Tim emas pun berhasil melarikan diri dari kejaran buta hijau dengan menggunakan sihir ajaib dari ibunya. pun dikalahkan oleh Timun Mas yang telah menggunakan garam sekitarnya yang berubah menjadi lautan. Buto hijau pun tenggelam ke dalam lautan tersebut. Tim Mas pun menang dengan perkejaran dari Buto hijau tersebut. Buto Ijo adalah raksasa yang kesepian. Buto Ijo meminta Nicholas agar menjadi temannya ketika dia sedang kesepian cerita berakhir dengan senang dan buta hijau pun tersenyum dengan teman-teman barunya sekian dari saya terima kasih saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh